Asr Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Üç ayettir. Asr, çağ, ikindi vakte uzun zaman demektir. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine Sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.''